Et cum iam essent omnes inimici nostri, Deo trino et uno sumoque dignas referimus gratis, per omnia Dei victi huc luque fugientes, alis semi vivi, ali vulnerati, in valibus et in nemoribus et in aruis et in uis de band mortui. Populus vero Christi victoris scilicet peregrini, reversi sunt gaudentes felici triumpo de victis ostibus in civitatem. Statim omnes nostri seniores, videlicet dux Godefredus, come sancti egirii Raimundus, Boamundus, et comes Nortmaniae, comesque Flandrensis, et alii omnes miserunt nobilissumum militem Hugonem Magnum imperatori Constantinopedim, ut ad recipiendam civitatem veniret et conventiones quas erga illo sabebat expleret, ivit nec postia redit. Postquam vero haec omnia facta sunt, congregati omnes nostri maiores ordinaverunt concilium, quam admurum hunc feliciter valerent conducere et regere populum, donec peragerent iter sancti sepulcri, pro quo hucusque multa erant passi periculo. Inventum est in concilio, quia nondum auderent intrare in paganorum terram, eo quod valde in aestivo tempere est arida et in aquosa, ed eo quae aceperunt terminum attendendum ad calendas novembris. Deneque divisi sunt seniores, et unus quisque profectus est in terram suam, donac esset prope terminus eundi feceruntque principes preconari per urbem universum, ut si forte aliquis ege in silica deset et auro argentoque careret, conventione facta cum ilis remanere si velet, ab eis cungario retentus eset. Erat autem mebi quidam miles de exercitu cometis sancti egirii, cui nomen Raimundus Peletus, hic pluramos retinuit homines, milites ac perites. Egressus est ille cum collecto exercitu, ut viriliter introit in Saracenorum terram, et profectus est ultra duas civitates et pervenit ad quodam castrum qui nomen Talamania. Abitatores castri, scilicet suriani, confestim suas pontes se tradederunt ei, cumque omnes essent tibi fere per octo dies, nunt i venerunt ad eum dicentes quoniam hic prope nos est castrum seric enorm multitudine plenum. Ad hoc castrum ilico ierunt Christi milites peregrini, et undique invaserunt illud, quod continuo abilis captum est Christi adiutorio. Apprehenderunt igitur omnes ilius loci colonos, et qui christianitatem recepere noluerunt, ociderunt. Qui vero Christum recognoscere maduerunt, vivos conservavirunt. Reversi sunt iteque hoc per acto nostri franci cum magno gaudio ad prius castrum. Tertia vero die, exierunt et venerunt ad quamdam urbem, qui nomen Marra, quae illic erat prope illos, Erant autem ibi multi turci congregati, et saraceni ab alef civitate, et ab omnibus surbibus et castris quae circa illam sunt. Exierunt ergo barbari contra illos ad belum, nostrique aestimantes luctari cum illis preleando, quae gerunt eos in fugam. Et tamen reversi per totum diem invadebant nostros ad inuigem, et usque ad vesperam perduravit illa invasio. Aistus namque erat immensus. Nequibant iam nostri suferre tantam sitim, quoniam nulatinus sibi ad bibendum invenire haquam poterant. Voluerunt tamen ad illorum castrum secure redire. Pro illorum enim peccatis suriani et minuta gens nimio pavore correpti, mox quae perunt viam carpere retrorsu. Ut autem Turci vederunt illos retrocedentes, statim quae perunt illos persequi, et victoria illis ministrabat viris. Multinam quae ex ipsis redederunt animas Deo, cuius amore illi congregati furant. Haec occisio fact est quinto die in mense Iulio. Reversi sunt autem franci ilin, qui ramanserant in sum castrum. Et fuit tibi Raimundus cum sua gente per plures dies. Ali vero, qui in Antiochia ramanserant steterunt in ea cum gaudio et laetitia magna, quorum rector et pastor extetit podiensis episcopus, qui nutu Dei gravi agretudine captus est, et tut dei voluntas fuit migravit ab hoc saeculo, et in pace requiescens sob dormivit in domino, in solemnitate scilicet sancti petri quae dicetur ad vincula. Unde magna angustia tribulatio e mensusque dolor fuit in tota Christi militia, quia ille erat sustentamentum pauperum, consilium divitum, ipseque ordenabat clericos, praedecabat et summonebat milites, dicens quia, Nemo ex vobis salvari potest, nisi honorificet pauperes et reficiat. Vosque non potestis salvari sine illis, ipsique vivere nequiunt sine vobis. O portet digetur, ut ipsi quotidiana supplicatione pro vestris orent delictis Deum, quem in multis quotidie offendetis unde vos rogo ut pro dei amore eos delegatis, et in quantum potestis eos sustentetis. Non post multum vero tempedis venet vir venerabilis Raimundus comes de sancto Egidio, et intravit in Saracenorum terram, et peruinet ad quamdam urbem quae vocatur albera, quam invasit una cum sua exercitu, eamque continuo capet, et occidit omnes saracenos et saracenas, maiores et minores, quos sibi repetit. Quam post quam suo continuit imperio, ad Christi revocavit fidem, quae si vitque consilium a sui sapientissimis viris, ut episcopum in hac urbe devotissime preordinari faceret, qui illam ad Christi cultum fideliter revocaret, et de domo diabolica templum Deo vivo et vero et oracula sanctorum consecraret. Novissime elegerunt quemdam honorabilem sapientissimum virum, et duxer ilum in Antiochiam ad consecrandum. Factum qui est ita. Alii autem qui in Antiochia ramanserant, fuerunt ibidem cum gaudio et laetitiam a quante vero termino videlicet festo omnium sanctorum regressi sunt omnes maiores nostri in unum in antiochium omnes quis simul quo perunt quaerere qualiter sancti sepulcri et valerent per agere decentes, quoniam apropin quaerat de terminus nulla erat hora conturbandum amtius. boa mundus autem rebat cotidie conventionem quam omnes seniore solim haburant Dei in redendam quietatem. Sed comes sancte egiri ad nullam conventionem velebat, se emolire erga boamundum, eo quod temebat se perare erga imperatorem. Tamen sepe fuerunt congregati in ecclesia sancti Petri, ad faciendum quod justum erat. Boamundus recitavit suum conventionem, suum quae ostendet computum. Comes sancte egiris militer sua pete verba, et ius jurandum quod fecerat imperatori, per concilium boamundi. Episcopi, et dux Godefredus, flandrein sisque comes, et comes de Nortmania, alique seniores divisi sunt abaris, et intraverunt ubi est cathedra sancti Petri, ut tibi iudicium inter utrumque discernerent. Post ia vero tementes ne sancti sepulcri via proturbaretur, noluerunt aperte dicre iudicium. Ait deneque come sancti egiri. Priuscom via sancti sepulcri remaniat, si Boamundus mundus nobiscum venire voluret, quicquid quid nostri pares videlicet dux codefredus et Vandrensis comes et Robertus Nordmanus adique seniores laudaudint, ego fideliter consentiam, salva fidelitate imperatoris. Hoc totum laudavit Boamundus, et promiserunt ambo in manibus episcoporum, quod nullo modo per se via sancti sepulcri turbaretur Tunc acepit Boamundus consilium cum suis omnibus, quomodo muniret castrum de alta montania, omnibus et victu similiter come sancti egiria caepit consilium cum suis, quom muniret palatium Cassiani amerali. Et turim, quae est super portam pontis, qui est ex parte portus sancti Simeonis, muniret inquam hominibus, et victu qui non deficeret longo tempere. Status urbis Haec urbs Antiochia scilicet valde est pulcre et honorabilis, qui infra muros seius sunt quatuor montaniae maximae et nimis altae. In altioti quoque est castellum edificatum mirabile, et nimis forti. Dei deorsum est civitas honorabides et conveniens, omnibusque ornato honoribus. Quoniam multae ecclesiae sunt in ea edificatae. Tredcenta et sexaginta monasteria in se continet, sub suo jugo contenet patriarca centum quinquagenta tres episcopos. Claudetur civitas duobus muris, maior quoque valde est altus et mirabile terlatus, magnisque lapidibus compositus. In quo sunt ordinatae quater centum et quinquagenta turres, modisque omnibus est civitas formosa. Ab oriente, laudetur quatuor magnis montanis. Ab secus muro surbis fluit quodam flumen, qui nomen farfar. Quae civitas magnae auctoritatis est, nam eam prius septuaginta quinque reges constituerunt, quorum fuit caput Antiochus rex, a quo dicator Antiochia. Istam civitatem tenuerunt franci obsessam, per octo mensis et unum diem. Postia fuerunt intus inclusi per tres sebdomedas a turcis et abaliis paganis quorum numero numquam fuit maior congregatio hominum. Vel Christianorum, vel paganorum. Tamen auditorio Dei et sancti sepulcri Dei victis illis a Christianis Dei, requieuimus cum Gario et Laetitia Magna in Antiochia, per quinque menses et octo dies. Quibus expletis, mense novembrio discesit Raimundus comes sancti egirii cum suo exercitu ab Antiochia, venitque per unam civetatem, quae vocatur rugia, et per alium quae dicatur albaria. Quarto vero die exiunte novembrio pervenit ad marram civetatem, in qua maxima multitudo seracenorum et turcorum et arabum aliorumque paganorum est congregata, ipseque comes in crastinum invasit eam. Non post multum vero tempidis boamundus cum sua exercitus secutus est cometis, et applicitus est cum eis in die dominica. Secunda vero feria nimis fortiter in vaserunt unde quae civitatem, et tam acreter tamque forteter, ut scalae starent erectae ad murum. Sed tam maxima virtus paganorum erat, quod illa die nihil eos offendere aut nocere potuerunt. Videntes autem seniores, quia nihil agere poterant, et frustra laborabant, facet Raimundus comes de sancto Egirio fieri quodam lignium castrum forte et altum quod castrum ingeniatum et edificatum erat super quattuor rotas, super quod stabant plures milites et iurardus venator tubam fortiter sonans. Subter vero erant armati milites, qui deduxerunt castrum usque propi urbis murum iuxtaturim quamdam. Quod videns gens pagana, statim fecerunt instrumentum quo iactabant maximos lapide super castrum. Ita ut pene nostros mirete sociderent. Iac quoque greco signe super castrum, putante silud ardere devastari. Sed Deus omnipotens noluit ut castrum arderet hac vige. Super emenebat vero omnes muros civitatis, Milite segetur nostri qui erant in superiori solariu quid delicet Wilhelmus de Monte Pislerio et alii multi iactabant immensos lapides super illos qui stabant in muro urbis et ita percutiebant eos super clipios ut clipius et inimicus scaderent de orsum in in mortem ita faciebant isti alii vero tenebant in hastis sonorabilia signa et cum lanciis et hamis feris putabant eos trahere ad se, et sic prediati sunt usque ad vesperam. Retro castrum stabant presbuteri, clerici, sacris vestibus induti, orantes et obsecrantes deum ut sum defenderet populum, et christianitatem exaltaret, ac paganismum deponeret. In alia vero parte incartabant nostri milites cotidie cum ilis, erigente scalas ad murum urvis, sed virtus paganorum erat tanta, ut in il proficere nostri possent. Tamen gulferius de daturi primus escendit per scalam in murum, sed statim fuit fracta scala pro multitudine aliorum, tamen escendit ipsecum alequantis supra murum, illi autem quia scenderant. Expediebant circa illos murum. Alli quoque invenerunt aliam scalam. Eric quae eam festenanter ad murum. Et ascenderunt per eam multim miletes et pedetis, datimque ascenderunt super murum. Saraceni igitur tam robuste invaserunt illos per murum et per terra sagittando et spiculando comminus cum suis langis. Ut multi ex nostris temore per terti demeterent se per murum. Tam diu vero, illi prudentissimi viri, qui ramanserant in muro, suferebant illorum persecutionem, quam diu alii qui sub ter castrum erant foderunt murum urvis. Vedentes veros saraceni, quod nostri fodissent murum, statim timori per ter in fugam in quietatem hoc totum factum est in die sabati ad horam vesperi occidente sole un decima die in trante decembri boa mundus sigetur fecit per interpretem loqui saracenis maioribus ut ipsi cum suis molieribus et infantibus aliisque substantiis in se in unam palatium quod est supra portam, ipseque defendere teos de mortali sententiam. Intra vero omnes nostri in civetatim, et quicquid boni invenerunt venerunt in domibus et in foviis, hoc unus quisque ad sum contenebat proprium. Facto autem die, ubicunque repriebant quemquam illorum sive masculum sive femenam, hoc idebant nullus sangulus civitatis deerat vacuus arecenorum cadaverivus, vixque poterat aliquis per vias ire civitatis. Nisi calcando super sarecenorum cadavera. Boamundus, denequi, illos, quos userat in palatium intrare apprehendit, illisque abstudit omnia quae habebant, videlicet aurum, argentum, aliaque ornamenta. Alios vero fecit Ocidi, alios autem iusit conduci ad vendendum Antiochiae. Mora autem francorum fuit in illa urbe, per unum mensem et quattuor dies, in qua fuit mortuus oriensis episcopus. Fuerunt ebi ex nostris, qui illic non invenerunt sicuti opus seis erat, tantum ex longa mora quantum ex districtione famis, quia foris ne quiverant alequid in venire ad capiendum, sed scindebant corpora mortuorum. Eo quod in ventribus eorum in veniebant bisantios reconditos. Ali vero caidebant carne eorum per frusta, et coquebant ad manducandum. Boamundus autem non potuit apud cometem sancti egirii concordari superid quod petebat. Iratusque reversus est Antiochiam. Come sigitur Raimundus, non diu moratus mandavit per suos legatos Antiochioi. Duci Godefredo, et Frandrensi cometi, acrot Berto Nortmano, et Boamundo, ut ipsi venirent ad rugiam civetatem loqui comeo. Venerunt quae illuc omnes seniores, fecerunt quae concilium quomodo honeste possent tenere viam sancti sepulcri, pro qua moti sunt, et huc usque perventum sit. Nequi verunt concordare boamundum cum Raimundo, nisi Raimundus comes rederet Antiochia mei. Noluit comes ad hoc assentire, pro feducia quam fecerat imperatori, Cometes Deneque et dux reversi sunt in Antiochiam una cum boa Comes vero Raimundus reversus est ad marram. Ubi peregrini erant. Mandavit quoque suis militibus sonastare palatium et castellum quod erat supra portam pontis civetatis. Videns autem Raimundus quod nullus seniorum, oduis et causa eius ire in viam sancti sepulcri, Exiuit nudis pedibus de marra decima tertia die in trante januario, et pervenetus que cafarda, fuitque ibi per tres dies. Ilic adiunxit se comes Nortmaneae cometi Raimundo. Rex autem Caesariae multotiens mandavarat per suos nuntios cometi Marrae et Cafardae, quod cum eo pacem velet abere, et de suo precium ei daret. Et Christianos peregrinos diligeret, fiduciamque faceret quia quantum contenet eius imperium, peregrinis non eset offendiculum. Et mercatum de equis et de corporalibus alimentis daret gaudenter. Exierunt autem nostri et venerunt hospitari juxta Caesarium, superfluium farfarum cumque vides et rex Caesariae conturbernium francorum tam prope civitatem hospitatum esse, doluit animum, et iusit illis devetari mercatum, nisi discederent acuitatis confinio. Crast in die, miset cum illis duos turcos suos videlicet nuntios, qui eis monstrarent flumine suadum, eosque conducerent ubi in venire possent ad capiendum. Deneque venerunt in valem quamdam subter quodam castrum. Ibique depredati sunt plus quam quinque animalium milia, et satis frumenti atque alia bona, unde valde fut refecta tota Christi militia. Tamen ilud castrum reddit se cometi, eique dedit equos et aurum purissimum. Et iuravi runt sua lege, quod peregrinis nil exinde firet mali. Fuimusque ibi per quinque dies. Egressi etenim inde pervenimus gaudentes hospitari ad quodam aribum castrum. Exivit igitur dominus castri, et concordatus est cum comete. Exiunt eis vero inde, pervenimus ad quamdam civetatem pulcherrimam et omnibus bonis refertam in quadam valle sitam nomine cephalium Habitatores vero illius orientes francos venisse dimiserunt miserunt Et ortos plenos soleribus, et domos plenas alimentis corporalibus, et fugerunt. Tertia die egressi, abila urbe, transivimus per altam et immensam montaniam, et intravimus in valem de sem, in qua erat maxima uberta somnibus bonis. Fuimusque ibi per dies fere quindicem. Hic prope nos erat quodam castrum, in quo erat congregata maxima paganor multitudo. Quod castrum egressi sunt nostri, idque forteter superasent, nisi saraceni iactasent foras imensas turmas animalium. Reversi sunt nostri, deferente somnia bona ad sua tentoria. Summo autem de lucro collegerunt nostris suos papiliones, et venerunt obsidere idem castrum. Ibi quae putabant extendere tentoria. Sed genus pagana, omnino dedit se se fugae, ac dimiserunt castrum vacuum, Intrantes autem nostri in venerunt ibi, omnem abundantiam frumenti, vini, farinae, olii, et quicquid eis opus erat. Illic devotissime celebravimus festivitatem purificationes sanctae Mariae, veneruntque illic nuntii de camela civitate. Rex namque Ilius mandavit comiti equos, aurum, et pactus est cum eo quod Christianos nullomero effenderet, sed eos deligeret et honoraret. Rex autem Tripolis mandavet cometi, quoniam cum eo fideliter pactum iniret, et amicitiam haberet, si ei placeret. Mi sit quae illi equos decem et quatuor mulas et aurum. Sed comes ait nullomero cum eo pacem seire ciperem, nisi ille Christianus se ficeretur. Exiunt de sautem de optima vale, pervenimus ad quodam castrum quod dicator arcae, indie lunae scilicet secunda feria mediante februario. Circa quod tentoria tetendimus. Quod castrum plenum erat innumerabili gente paganorum, videlicet turcorum, saracenorum, arabum, publicanorum, et mirabiliter munirant castrum illud, et defendebant se fortiter. Tunc ex iuntes quatuardicim ex nostris militibus, ierunt contra tripulim urbem, quae erat secus nos. Isti quatuardicim invenerunt circa sexegenta turcos, et alios quostum, qui habebant ante se collecto somenis, et animalia plus quam mille quingenta qui signo crucis muniti in vasirunt eos, et Deo juvante mirabiliter superaverunt illos, et ocirerunt sex exilis, apprehenderunt quae sex equos. Dei exercitu vero raimundi cometis sexierunt raimundus pelletus, et raimundus vicecom est detentorio. Venerunque ante tortosam quietatem, et porteter agrediunt ilam quae nimis erat munita multiturne paganorum. Sero autem iam factu, sece serunt in quem damangurum, ibi quae hospitati sunt. Vecerunt quae innumerabile signes, et au tota hostis esset ibi. Pagani, vero, timore per terti nocte latenter fugerunt, et dimiserunt civitatem plenam omnibus bonis, quae etiam valde optimum portum secus mare in se retenet. Crasti na autem die venerunt nostri, ut unde quae invaderent illam, en venerunt quae illam moaquam. Et intrantes sabitauerunt in ea usque dum obsessio eset ante urbe marcae. Est prope istam alio urbs, quae dicitur Maraclia, Ammiralius, qui eam regebat pactus est cum nostris, et miset nostros in civitatem, Nostraque vexilla. Dux quoque godefridus et boamundus, flandrensisque comes, venerunt usque ad liceam civitatem. Disseperavit enim, se boamundus abeis, et reversus est Antiochiam. Illi vero venerunt, et obsederunt quandam urbem qui nomen Gibelum, Audiens de quae Raimundus comes de Sancto Egidio, quod innumerabilis paganorum gens rueret super nos ad certum belum. Ilico consilium habut cum suis, ut mandet senioribus qui sunt in obsidione gebeli, quatenus ei subvenirent. Quod illi audientes, stat impacti sunt cum amiralio, facientes pacem cum eo, et acepirunt equos et aurum dimmi serunt quae urbem venientes ad nos in adiutorium. Sed illi non venerunt ad bellum contra nos, et quae cometes predicti hospitati sunt ultra flumen, ibi quae obsederunt castrum illud. Non multo post equitavirunt nostri contra tripulim, in venerunt quae extra civitatem turcos, arabes et saracenos, quos invaserunt nostri, et miserunt eos in fugam et hoc iderunt maximam partem nobilium urbis. Tanta fuit paganorum ocisio, et sanguinis se fusio, ut etiam aqua quae in civitate fluebat, ut rubere et fluere in cisterna seorum, unde valde fuerunt tristes salii dolentesque. Iam vero erant tanto temore per terre di, ut nullus seorum auderet exire extra civitatis portam alia vero die, equitaverunt nostri ultra de se. Et invenerunt boves et oves et asinus, multaque animalia. Camelos quoque depredati sunt fere tria milia. Obsedemus vero castrum supra dictum per tres menses, minus una die. Ibique pasca domini celebravimus quartum idis aprilis. Naves quippe nostrae venerunt prope nos in quendam portum, quam diu fuimus in illa obsidione deferentes maximum mercatum, scilicet frumentum, vinum et carnem et casium, et ordium et oleum, unde maxima ubertas fuit in tota expeditione. In illa deneque obsidione felicete receperunt marturium plures ex nostris, videlicet anselmus de riboatmunt, velelmus pecardus, et alii plures quos ignoro. Rex quoque triplus sepe nuntios metebat senioribus sut dimeterent castrum, et cum eo concordarentur. Audiente sit nostri hoc, scilicat dux Godefredus et Raimundus come sancte egiri, ac Robertus Nordmanus, flandrensisque comes, videntesque novos fructus proparase, qui in medio martio comedebamus novellas favas, medio quoque aprili frumentum, conciliati sunt nostri dicentes. Bonum valde esse hiro solimitanum iter explere cum novis fructibus. Discessimus igitur a et pervenimus tripulum in sextra feria, tredecimo die intrante maio, ibique fuimus per tres dies. Tandem concordatus est rex tripolis cum senioribus, illisque continuo dissoluit plus quam trecentos peregrinos, qui illic capti erant. Deditque illis quindicim milia Byzantios, et quindicim equos magni preci. Dedit etiam nobis magnum mercatum equorum, asinorum, omniumque bonorum, unde nimis ditate est omnis Christi militiam. Factus est vero cum illis, quia si bellum quereis amaralius Babyloniae parabat possent de vincere, et Jerusalem apprehendere. Ille Christianus se ficeretur, quae ab eis recognoscret, atque tali modo factum est placitum. Nos autem discessimus ab urbe in secunda feria mensis maii transivimus quae per via martam et arduam tota die et nocte et pervenimus ad castrum qui nomen Betelon. Vende ad urbem quae dicatur zebari secus mare. in qua passi sumus nemiam sitim. Et sic de fessi pervenimus ad flumen qui nomen Brau. Vende transivimus nocte ac die ascensionis domini per montem. In quo est via nimis angusta, et illic putavimus inimicos insidiantes nobis invenire, Sed Deo annuente nullus seiorum audebat properare ante nos. Nostri deneque mirites precedentes nos liberavirunt ante nos via millam, et applicuimus ad civitatem iuxta mare quae dicatur barut. Et inde venimus ad aliam urbem quae vocatur sagitta. inc ad aliam quae dicetur sur, de sur ad acram civitatem. De acra vero venemus ad castrum cui nomen Caifas, ac denceps hospitati sumus iuxta Caesariam. Ibi quae celebravimus Pentecostin, tertia die exiunte maio. Tene quae venemus ad urbem Ramola, quam saraceni dimiserant vacuam propter metum francorum. Iuxta quam erat honorabilis ecclesiam, in qua requievit preciosissimum sancti Georgii corpus, quia illica perfidis paganis pro Christi nomine feliciter marturium sescepit. Ibi consiliati sunt nostri maiores, ut illic eligerent episcopum, qui hanc custodiret et erigeret ecclesiam, quia suas dederunt decimas, et auro argentoque ditaverunt, et equis sacanamalebus alis, quo devote et honeste viuret cum illis qui cum eo essent. Ramanset ipse illi cum gario, nos autem leitantes et exultantes, usque ad civitatem Hierusalem per venimus feria tertia, octavum idus junii, iamque mirabiliter obsedimus. Rotbertus namque Normanus, eam obsedet a septentrione, iuxta sancti Stefani protho ecclesiam, ubi lapidatus est pro nomine Christi. Iuxta Robertum Flandrensis comes. Ab hoc edente vero obsedet eam dux Godefredus et Tancredus. Am ridi obsedet eam comes sancti egiri. Scilicet in monte Sion circa ecclesiam sanctae Mariae Matris Domini, ubi Dominus cum suis cenavit discipulis. Tertia vero die ex nostris, scilicet Raimundus et Raimundus de Taurina, et alii plures, causa preliandi sequestraverunt se ab exercitu, in venerunque bis centum arbes, et preliati sunt Christi milites contra illos incredulos. Et Deo adiuvante forteter ilos superaverunt, et occiderunt multos ex eis. Et apprehenderunt triginta equos. Secunda vero veniente feria, agredemur fortissime civitatem. Tam irabideter, ut si scalae fuisent paratae, in nostra fuisset civitas manu. Tam in minorem strauimus murum, et unam scalem rexemus ad maiorem mur. Super quam ascendebant nostri milites, et comenus percutiebant sarcenus sui sensibus et langis, et defensores civitatis. Fuerunt quae mortui multi ex nostris, sed plures ex illis. In illa autem obsidione, panes ad emendum invenire non poteramus, fere per spatium dierum decem, donec venet nuntius nostrarum navium. Et in nimia pressura sitis detenti fuimus, et ut per nimium terrorem et pavorem per sex milia nostros poteremus equus, et alia animalium sulua namque fons qui est ad radice montes suum, sustenebat nos, sed tamen cara vendebatur aqua inter nos. Postquam enem venet nuntius nostrarum navium, ac eperunt inter se nostri seniores consilium. Quem admurum miterent milites qui fideliter custodirent homenes et naves in portu Iavii? Summo autem diluculo, exierunt centum milites de exercitu Raimundi, comitis sancti egidi, Raimundus Peletus et Arcardus de Mamelu, et Wilhelmus de Sabra, et ibant cum feducia ad portum. Divi serunt deneque se triginta milites ex nostris abalis, et inve nerunt septingentos arabes et turcos ex aracenus de exercitu amiravisi. Quos invasirunt fortiter Christi milites, sed tam magna fuit virtus illorum super nostros, ut undique circum cingerent illos. Et hoc iderunt a cardum de momelu, et pauperes homines peretis, cum autem tenerent nostros iam inclusos, qui omnes putabant mori, vinet aliis quidam nuntius, dicens Raimundo Peleto quid hic astas cum his militibus. Ecce omnes nostri in nimia districtione arbum turcorum ac saracinorum sunt, et forsi tan in hac hora omnes mortui sunt. Securrete ergo ilis, securrete! Audientes nostri haec, statim cucurreirunt celeri cursu, et festenant er pervenerunt usque ad illos preleando paganorum vero gens videns Christi milites divisit se, et fecerunt duo agminam. Nostri autem invocato Christi nomere, tam acriter invaserunt illos incredulos, ut quisque miles prosterneret sum. Videntes vero ili quod non posent stare ante francorum fortitudinem, temore nimio perterdi, verterunt scapulas retro, Quos nostri, persequentes vere per spatia quattur milium, occiderunt multos ex eis, unumque retinuerunt vivum, qui nova eis per ordinem diceret, retinuerunt quoque centum et tres sequus. In eadem obsidione tanta oppressione sitis fuimus cravati, ut sveremus quaria boum et bufalorum, en quibus deferebamus aquas fere per spatium sex miliariorum. Ex ilis quip eu asculis foitida ut aquab, et quantum ex solida aqua, et orde acio pane in nimia districtione, et afflictione eramus cotidie. Saraceni namque in cunctis fontibus, et aquis latentes, sin bantur nostris, eosque ubique ocidebant et dilaniabant, animalia quoque secum in suas cavernas sed speluncas deducebant. Tunc seniores nostri ordinavirunt quomero ingeniare posent civetatem, ut ad adorandam nostri salvatoris intrare in sepulcrum. Fecerunt quae duo lignia castra, et alia plura macinamenta. Dux Gerefridus sum fecet castrum cum macinis, et Raimundus comes similiter – quibus de longinquis terris atrehebant lignam. Saraceni igitur videntes nostros facientes has machinas, mirabiliter muniebant civetatim, et turres nocte accrescebant. Videntes autem nostri seniores, ex qua parte est civetas magis languida, illuc in quadam nocte sabbati departaverunt nostram machinam et lignium castrum in orientalem partem, summo autem dilucolo, erix seirunt ea, et apta et orna castrum, in prima et secunda hac tertia feria. Comes namque sancti egirii, a meridiana plaga refigiebat suam macinam, in in tanta pressura sitis fuimus districti. Ut unus homo non posset pro uno denario ad sufficientiam habere aquam, aut extinguere sitem suum. Nocte vero ac die in quarta et quinta feria mirabiliter agredemur quietatem, ex omni parti, sed ante quam in vadere musea, ordina virunt episcopi et sacerdotes predicando et commonendo omnes. Ut processionem Deo in circuitu Jerusalem celebrarent, et orationes sac elemosinas et iunia fideliter facerent. Sexta vero feria summo mane undeque agredemur urbem, et nil eo nocere potuemus, eramusque omnes stupefacti ac nimio pavore. Apropin quante autem horas, cilicet in qua Dominus noster Iesus Christus dignatus est pro nobis suferre patibulum crucis, nostri milites forte pugnabant in castello, quid delicet dux grefredus, et comes justacius frater eius. Tunc ascendit quidam miles ex nostris laetoldus nomine super murmurvis. Mox vero ut ascendit, omnes defensores civitatis fungerunt per muros et per civitatim, Nos trique subsecuti persequebant oreos, occidendo et detruncando usque ad templum Salomonis. Ibique talis occisio fut, ut nostri in sanguine illorum pedes usque ad Cavilas miterent. At Raimundus comes, a conduxit sum exercitum et castellum usque prope murum, sed inter castellum et murum erat quaedam fovia nimis profunda tunc consiliati sunt nostri ut implerent foiam. Fecurunt quei preconari, ut si in senilam foiam portasse tris petras, unum heberet denarium. Perduravit vero haec impletium per tres dies et noctes. Tandem plena fovia conduxerunt castellum iuxta mur. Illi autem qui intus erant mirabiliter prediabantur cum nostris igne et lapidibus. Audiens et comes quod franci esent in urbe, suis dixit hominibus, quid tardatis? Ecce, homnes francigena iam sunt in urbe. Amiralius sit qui erat in turri David, reddidit se comiti. Eique aperuit portam ubi peregrini per solvere solebant tributum intrantes autem nostri civitatem peregrini, persequebantur bantur et occidebant saracenos usque ad templum Salomonis. In quo congregati, dederunt nostris maximum bellum per totum diem, et ut sanguis illorum per totum templum fluerit. Tandem superatis paganis apprehenderunt nostri masculos et feminas sat in templo, Et hoc iderunt quos voluerunt, et quos voluerunt retinuerunt vivos. Super templum veros Salamones erat maxima paganorum congregatio utriusque sexus, quibus tancredus et gaston de bert dederunt sua vexilla. Mox cucurrirunt per universam urbem, capientes aurum et argentum, equos et mulos, domosque plenas omnibus bonis, venerunt autem omnes nostri gaudentes et praenimio gaudio plorantes ad nostri salvatoris Iesus sepulcrum adorandu, et redederunt ei capitale debetum. Mane autem facto ascenderunt nostri caute supratectum templi, et invaserunt saracenos masculos et femenas, decollantes eos nudis ensibus. Ali vero daban se precipite se templo. Hoc videns tancredus iratus est nimis. Tunc nostri tenuerunt concelium, ut unus quisque facret elemos in as cum orationibus, quatinus sibi Deus eligeret, quem velet regnare super alios et regere civitatem. Iusirunt quoque saracenus mortuos omnes eici foras, praenimio foitore quia omnis surp sphere plena erat illorum cadaveribus. Et vivi Saraceni trahebant mortuos ante portaurum exitus, et ordenabant montes ex eis, quasi essent domos. Tales occisiones de paganorum gente nullusum quam audivit nec vidit, quoniam purae erant ordinatae ex eis sicut metae et nemo scit numerum eorum nisi solus Deus. Fecit vero comes Raimundus conduci ameralium et alios qui comeo erant, usque scalonam sanos et ilaisos. Octavo autem die, civetas fuit captab, Eile gerunt ducem Godefridum principem civetatis, qui deballaret paganos et custodiret Christianos similiter elegerunt patriarcham sapientissimum et honorabilem virum nomine Arnulfum, in die sancti Petri adunculo. Haec civitas fuit capta a Christianis Dei quindecimo die Iuli, in sexta feria. Interia nuntius venit Tancredo et comiti Eustachio, ut in se et pergerent ad recipiendam Neapolitanam urbem. Exierunt illi, et duxerunt secum multos miletes et perones, et pervenerunt ad urbem. Habitatore suero, lius redederunt se illico. Denuo mandavit illis dux, ut cito venirent ad Belum, quod nobis amerevisus Babyloniae preparat urbis galonae. Illi autem festenando intraverunt montaniam quaerentes saracenorum bella et venerunt Caesariam. Et quae venientes sili juxta mare ad urbem Ramolem, illic in venerunt multos arves, qui precursores erant belli. Quos nostri persequentes apprehenderunt plures exeis, qui dixerunt omnia belli nova, ubi essent et quod essent, aut ubi bellari disponerent contra Christianos quod audiens tancredus statim miset nuntium Hierusalem, duci Godefredo et patriarcae, omnibusque principibus dicens, sciatis quod nobis paratum est bellum scalona. Venite ergo festinanter cum omni virtute quam habere poteretis. Tunc iusit dux sum omnis. Ut fedeleter irent preparatis colonam obiam inimicis nostris. Ipse vero cum patriarca et Roberto Frandrenzi comete ex de urbe in feria tertia et marturanensis episcopus cum eis comes vero sancti egiri ac Rotbertus Nordmanus dixerunt se non exeturos nisi certum bellum scirent se erunt ergo militibus suis, ut pergerent videre si bellum vere eset. Et reverterentur quant ocius, qui ipsi mox esen farati ire. Vierunt illi, viderunt quae bellum, et cito renuntia verunt se vidisse oclis suis. Continuo dux apprehenso marturanensi episcopo, mandavit Jerusalem, comidites qui ibi erant preperant se et veniant ad Belum. Quarta vero feria, illi principes exierut, et midita virunt ad Belum. Episcopus vero marturanensis redit. reportans verba missa patriarcae et duci. Exierunt quae saraceni obiam ei, et apprehensum secum duxerunt. Petrus vero heremita remanset Hierusalem. Ordinando et precipiendo grecis et latinis atque clericis, ut fidelit er Deo processionem celebrarent, et orationes elemos inasque facerent, ut Deus populo suo victoriam daret. Clerici et presbyten, induti sacris vestibus ad templum domini conduxere processionem missas et orationes de cantantes, ut sum defenderet populum. Deneque patriarca et episcopi alique seniores congregati sunt ad flumen, quod est ex hac parte scalona. I lic multa animalia, bovum, camelorum, ovium, atque omnium bonorum de sunt. Venerunt autem arabe sfere trecenti, eruerunt nostri superilos, et apprehenderunt duos ex eis, per sequente salio susque eriorum exercitum. Sero autem factum. Patriarca fecit preconari per omnem hostem. Ut in summo mane cras essent omnes parati ad bellum. Ex communicans nei ulus homo intenderet ad ulla spolia donec bellum eset factum. Sed eo facto reverterentur cum felici gaudio, et capiendum quicquid eis predestinatum esset ad hominum. Summo vero di Lucolo in sexta feria intraverunt in valem nimes pulcram secus litus maris, in qua suas ordinaverunt acies. Dux instruxit suam aciem, et comes nort maniae suam, comes sancti Egiri suam comes Flandrensis suam, comes Sustacius suam, Tancredus et Gaston suam. Ordina verunt quoque peretes et sagatarius, qui precederent milites. Et sic ordina verunt omnium, statimque quae perunt militare in nomine Domini Iesu Christi. In sinistra vero parte fuit dux Godefredus cum sua acie, comesque sancti egiri equitavit juxta mari in dextra parte, comes Nordmaniae et comes Flandrensis et Tancredus somnes alii alie tabant in medio, tunc nostri quae perunt paulatim ambulare. Vegani verus dabant parati ad belum. Unus quisque suum habebat vasculum pendens colo, ex quibus potarent persequentes nos, sed illis non liquid, gratia Dei. Comes autem de Nordmania, cernens ameravissis tantarum habere quodam pomum arium in sumetate hastae, quae erat quo perta argento, ruit vehementer super ilu, eiumque vulneravit usque ad mortem. Ex alia parte, comes flandrensis nime sacreter illos invasit. Tan credus sigetur impetum fecit per medium tentoriorum eorum, quod vedentes pagani, continuo in ierunt fugam. Paganorum multituro erat innumerabilis, numerum quae eorum nemo scit nisi solus Deus. Bella vero erant immensa, sed virtus divina cometabatur nobiscum tam magna, tam fortis, quod statem superavimus illos. Stabant autem inimici Dei excecati et stupefacti, ac videntes Christi milite seperti socoris nil videbant, et contra Christianus augere se non audebant, virtute Dei treme facti. Pro nimio temore ascendebant in arboris, in quibus putabant se abscondere. At nostri sagetando et cum lancis, et ensebus occidendo eos ad terram precipetabant. Ali autem jactabant se in terram, non audente se rigere se contra nos. Nostri igitur illos de truncabant, sicut aliquis de truncat animalia ad macelum. Comes sancti igiri juxta mare ocidit ex eis sine numero. Ali vero se precipitabant in mare, ali fugiebant huc iluque. Veniens sit equae amrevisus ante quietatem, dolens et maerens, lacrimando dixit, O deorum spiritus, quis sum quam vidit velau diva Italia, tanta potestas, tanta virtus, tanta militia, quae nunquam ab ulla gente fuit superata, modo at antilla gente christianorum est evicta. Eu mihi tristis ag dolins, quid amplius dicam, Superatus sum agente mendica inermi et pauperrima, quae non habet nisi sacum et peram. Ipsa modo persequit urgentem Egyptiacam, quae illi plerumque suas largite est elemosinas. Dum olim per omnem nostram patriam mendicarent. Huc conduxi ad conuentionem ducenta milia militum et video hipsos laxis frenis fugientes per viam Babylonicam, et non audent reverti adversus gentem franciginam. Iuro, per Mahomet, et per omnia deorum numena, quod ulterius non retenebo milites conventione aliqua, quia expulsus summa genti advina, conduxi omnia armorum genera, et omnia machinamento, ut eos obsiderem in Hierusalem, et ipsi prevenerunt me ad bellum et tenere dierum duorum. Heu mihi, quid amplius dicam, in honoratus eros semper in terra Babylonica. Nostri autem maceperunt eius tantarum, quod comparavit comes de Nortmania viginti marca sargenti, et dedit patriarca in dei honorem sanctique sepulcri ein semuero emit quidam sexaginta abissantis. Superatis sunt ite inimici nostri Deo annuente. Omnes naues terrarum paganorum ibi aderant. Homines vero, qui intus erant, videntes samreuissum fugientem cum suo exercitu, statim suspenderunt vela, et impulerunt se in alta mariam reversi sunt ad tentori eorum, a perunt quae in numera spolia auri, argenti, omnium quae bonorum. Omnium quae animalium genera, ac omnium armorum instrumenta, quae voluerunt asportarunt, reliqua igne consumserunt. Reversi sunt nostri cum gaudio Jerusalem, deferentes secum omnia bona, quae illis erant necessaria. Hoc bellum actum est pridie idus Augusti. Largiente haec Domino nostro Iesu Christo, cui est honor et gloria nunc et semper et in saecula saecolorum. Dicat omnes spiritus. Amen.